Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadaratul Mukarram Para alim, para ulama Para kiai ingkang setu rasa sepuh bini sepuh sanak lan kadang ingkang sinubu ing pakurmatan para bilenggah kakung sumono putri sumrambahipun para duta saraya pangombyong penganten jalu ingkang tansah subuh Joko Basuki Aku wirau syukur dumateng so talem Allah Subhanahu wa taala sambun sampun paring lumebering hidayah saha kanikmatan dumateng kita panjenengan sami pramila monggo kita ikraraken kanthi mit alhamdulillah hirobil alamin Salawat salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita gitu. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya itu kita nyadong lumunturing syafaat enjang wonten pakiwuhipun dinten kiamat para rawuh ingkang pinundi boten ateges cuman toko kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami anamung piniji minangka lama lambang ati cara pasamuan walimatul urus Raden Bagus kalian Raden Ajeng Roro nunggu para belinggah runtuti ngati joro ingkang sampun karunci dening keluarga Adi joro pamuko ingkang sepisan kalajengaken wausan toko suci Al-Quran Atur pambagyo pinongko atur pasrah penampi jengakan nuninggi istirahat Wedar Sabdo utawi Maudo Hasanah mongko pungkasaning adicara nuninggih santi swara peca rena tawi doa panutup kebarenga pranata cara nderekaken lekasing papan punika kanthi pambuka suratul fatihah astune lepto ing pitutur mekaten coro sampun pinoko mugi lampah ing adicara awit purno dalawasana pinaringan rahayu tebih ing sambi kolo kalajengan adicara ingkang dumawah angka kali lumintuning ngosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaselira akan dening panjenipun Pramilo Sasono Kulo Aturangan Saku Hibura Dilenggah Ingan Kina Bekten Ganti ayat Ayat ingkang Samun Kawos Mugi Tatus No Manfaat Kasusupipun Dumatangi Ingkang Maus Maus Ugi dumateng temanten kekalih sumrambahipun dumateng kula panjenengan sami. Tunggah badijara ingkang angka 3 nunika atur pambagya minangka pasring temanten. Dumateng duta saroyo pangombyong ingkang sampun kajibah kasumangkaaken. Nutum ajar pun katurakan agunging panuwun. kena ati joro yang penganten. Foro pilenggah kakung semono putri pun panapi atur pasrah. Ngiras ngirus atur pambagyo Enggang hamengku gati songibul bait awit saking bobong miwah mongko kipun manah penyelipun popo dengan kagungan dalam, badhe matur ambung kandhak wonten ing salebetipun penggali, ingkang punika sesule saliro dumateng penyelipun popo pramila kawula aturaken sajakabipun Purnu pasrah panampining putra temanten dumugi saatipun adicara ingkang kaping sekawan nuli punika istirahat pinunggo corongipun sekul bait para rawuh katuraken sekejem angin pun lenggah sinambi para kadang punggawa ngaturi pasukatan hamong ngaturaken sugeng hangrap Habi Kanti sekicolan saestu Para rawuh ingkang tansah minulya kau ateges kawula gempil kamardikan panjenan kanti tatas tetes lantitis Oktal istirahat istirahat kacepak semanten ada adi joro salah pun ini puniko maudatoh hasanah soho doanipun Anangi saderengipun maudatoh hasanah soho doanipun kawedar Kawula minangkani pambiyawara ati joro anggenipun akan lampahing rerun reronsining ati joro wiwit awal dumugi akhir kekirangan kekiranganipun Angin anggenipun ngracik basa tuwin subasita kawula namung tumata tumata lume peringsi samutro pangarsani akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi